Чи являється помилкою, якщо балки перекриття не лежать на на морлаті? Ні, не, не являється це помилкою. А встановлено в отвори в цегляній клаці. Так, отвори на рівні закінчення внутрішнього утеплення стіни ватою. Яке внутрішнє утеплення стіни? Що ви таке собі навидумували? Над отворами армопояс. Значить, Алекс, е, балки так, вони можуть так лежати, тому що це питання вашої архітектури, естетики, ось і відміток. Тому так, таке рішення воно може бути. Тобто, коли в нас є балка, вона лежить в гнездечку, над гнездечком монолітний пояс або шматочок стіни, і ми отримуємо ось таке от рішення. Да? Балка трошки підрізається. Так, таке рішення воно має право бути і воно може бути.